So yung topic natin ngayon, yung clone cost. So makikita nga natin dito na sa first cloning process, 988 STT. And then the next one is 1,988 na. And then yung sunod naman is 5,988. And kapag naman last cloning process na, so nasa 11,000 988 na yung yung cloning. So makikita naman natin mamaya sa actual experience natin and demo. So yun ang maganda dito, hindi niya sinusunod yung price nung pinakamaraming cloning na nag- nagawa, mag-add up lang. So for example, merong merong kang 04, tas meron kang 1 over 4 na cloning. So, depende doon sa depende doon yung pricing and ito total lang nila yon. So, yun, meron na rin mga extension sa Mozilla. So, pwede na rin natin siyang i-download. Same nung ginawa natin sa Chrome. Ito yung link niya. Ito yung ginawa natin sa isang video tutorial natin. Sa Chrome tayo nag-download ng extension. And then, eto na nga yung guide ng pagko-clone. So, balikan lang natin quickly. So, as mentioned, kapag ka meron kang 0 over 4 and then 1 over 4 so based doon sa pricing so ito total mo lang yon yun yung magiging total cost mo pero kasi nagba-vary yung pricing ng money tsaka STT diba kaya ginawa ko guys gumawa ko ng excel file and then minark ko na lang na gray area yung mga hindi natin kailangang galawin tas i-fill out na lang natin to so like for example kung nandun tayo sa coin coin gecko and then nakita natin na yung money price natin is for example ang price niya dito is 87 pesos so lagay natin o i-round off na natin gawin na natin na 88 pagpunta natin dito sa marketplace naman natin dito sa exchange ang palitan ng isang money 336 So, lagay lang natin. Uh, round off na rin natin. So, 337. So, yung magiging pricing mo per Monsta, kung 04 yon 258 pesos. And then, 519, 1,564. And depende sa available mo na Monsta and then ito total mo na lang yon So halimbawa, parehong 24 ka. So ang babayaran mo is 3,127. So, ayun guys. Ia-upload, in-upload ko na pala siya dito. And then, may pa, an, eto na yung request nyo guys, yung ginawa ni Mrs. na calendar. So, ayun, in-upload ko na lang dito para ma-download nyo yung mas malinaw pa. Alright, so excited na ako guys. Try natin mag-clone. So, nakita nyo naman kanina, uh, naglagay na tayo dito sa account natin ng STT. So actually may plano na ako dito kasi nakita ko to na meron akong dalawang prime. <laughs> so gusto ko lang i-maximize talaga. And then I think ito dalawang prime din to. So yan, sila yung iaano natin. Ito ba dalawang prime ba to? So hindi. So yun, dun tayo sa dalawang prime. Actually guys, meron silang pa-game ngayon eh na kapag ka nakapag-hatch ka ng pure, makakakuha ka ng Inception Monster. Well, medyo tricky siya, 'di ba? Pero kung babalikan natin yung image na to. So 'yan, makikita natin na sabi dito kung ano yung pinaka dominant na part mo. So I think ito yung mga naka-display dito. Um, for example, nag-open ako ng isa. So, ito yung mga dominant parts natin. Tapos, yung recessive uh, parts niya, yun yung mga hindi visible sa atin. Parang, yun yung R1 and R2, di ba? So, parang galing to doon sa, ano ba, kanununuan nila <laughs> or sa mga parents nila. And then, when we say dominant R1 and R2, so, dito nakabase yung percentage kung lalabas siya or hindi. Hindi, hindi ibig sabihin na dalawa lang yung prime mo, wala ka ng chance na makakuha ng complete prime. Kasi paano kung yung recessive 1 mo and recessive 2 mo, marami palang mga prime yon di ba? Pero syempre, mas maganda pa rin kung, di ba, kung 5 over 6 ka dito and then yung ka-partner mo, 5 over 6 din. Malaki yung chance na maging prime siya kasi yung probability na lumabas yung dominant is 30%. So, 1 like 40% nga to eh. So, say one third possibility na lumabas yon. And when we say mutation naman, ang sinasabi dito is, yun nga, may 12 na genes or sabihin na natin na DNA sa R1 and R2 na hindi siya visible sa atin. Sabi ni sabi sa ambassador chat namin, magkakaroon daw ng API eh para maging available siya doon sa Discord channel and then we'll have a possibility na makita natin kung ano yung recessive traits or genes ng mga monsa natin. Pero ngayon, medyo blinded tayo dun, di ba? So, kung nag aim tayo na manalo ng Inception Monsta, so, pure luck to, guys. Kaya, ayun lang. So, sana helpful yung information na yon so, yung mutation, di ba? Its ability to, ano rin eh, parang acquire natin yung DNA, di ba? So, ito yung mga chances. 28%, 37%, 23%. Hindi ko nga sure kung 48% ba to eh. Kasi parang pababa dapat siya, no? Ibig sabihin lang, kung hindi pa siya namumutate, mas malaki yung chance na lumabas siya. Ba? Pero kung maraming beses na lumabas yung part na yon doon sa ginawang cloning, mas maliit yung chance na lumabas pa yung parts na yon. Pero hindi ko alam kung paano natin yun ma-identify. Ba? So, ano pang dapat tandaan sa cloning? So yun nga, up, hanggang apat lang yung pwedeng clone counts. And then double layer sibling ban. Sabi nila, hindi ka pwedeng makipag-clone sa parent mo, sa anak ng parent, tapos sa anak pa ng anak. Yun yung sabi. Yun yung chismis, guys. <laughs> De, pero yun yung na-mention sa amin nung ginagawa namin tong infographics na to. Pero yun, malalaman natin kung ano yung mga limitation habang tinatry natin mismo yung process. And then, yon STT lang yung kailangan natin for cloning. And the clone cost of STT will be almost doubled up for every cloning process per monsa. Check nga natin. So, 988 naging 1988 and then 2,000 naging 6,000. Mas mataas pa eh. And then 6,000 naging 12,000. So, almost. So, tama naman siya. Alright, so meron tayong mga 1 over 4. So, assume natin na yung magagastos natin is 1,000 per cloning. So, malaking tipid din siya compared dun sa bumili tayo ng mga monsta no, na umaabot ng parang minimum ngayon nasa 20,000 eh. So, babat, dahil maraming mga nagko-clone, baka mas maging mura pa siya. Guys, sorry, andal na natin eh. So, ituloy na natin. Mag-clone na tayo So, i-clone na natin tong C12610 dito. And, try na natin approve. Dinisconnect ko pala yung treasure ko. So, baka mag-fail to. Pero, try lang natin. 3,976. Uy, mas mahal siya. Mas, ma mas, mas, mas, mas mahal yata ah. Ay, hindi. So, tama lang pala. So, times 2 nito. So, yun pa rin. Consistent naman siya. Alright. So, set natin ah. Kung mag sa success. O yun, so guys, nag-fail siya. So, alam na natin yung gagawin natin. We need to edit this. Confirm. Confirm. Try ulit natin ha. Ah. Alright and confirm don't ask again para makarami tayong clone okay let's see let's see okay so na-approve na yung spending natin na 3976 and then i-clone na down natin sila so hindi daw breeding yung tawag dito so cloning Alright, so transaction sent. Your egg will be delivered to your profile. So, check natin. Surprise! Alright guys, may egg na tayo. So, sabi naman din dito sa article, so it will be in a form of a monster egg. It will require 5-day incubation period before you can hatch your monster. There will be a timer below the monster egg as reference for the incubation period. After the time has ended, you can hatch and meet your new monster. So, babalik na tayo doon sa dating pag-hatch natin. Exciting guys. So, ngayon yung 1 over 4 natin naging 2 over 4 na lang. Isa pa. Isa pa. O, try natin mag-experiment lang. So, sige, pag nag-isa pa tayo dito, gagastos tayo ng 3,000 and then meron naman tayong 16k pa so try lang natin sa pa natin and let's try it again clone clone clone all right okay so naklone na ulit natin siya meron na tayong panibagong egg pa nice So, try natin silipin tong iba. So, meron tayo ditong Bomo. Pero Nightingale siya, no? And then, check natin tong isa. So, Juggernaut siya. And, yan mukhang majority niya yung Juggernaut and Alchemist. And then, this one is Prophet. Pero majority niya dito is um, prime din and then ito profit no tas prime try natin to why not this tsaka this one alright try ulit natin tama ba yung ginagawa ko no kinoclone ko yung chrono zero sabi nila itago ko lang daw eh and then later on mas mahal na daw Okay. One down. Refresh natin. Okay, okay. So, bigyan pa natin ng isa pa. Ang mahal naman kasi nung ano, no? Pagka 3 over 4 ka na. 6,000. Magpigil muna tayo. Uy! Uy, <laughs> wala na pala tayong STT. So, yun lang guys. So, ayun na nga yung ano natin, journey sa cloning and sa next videos pa natin kapag uh, ah, ma-hatch na natin to. So, pag-usapan ulit natin and then try pa natin na uh, i-test or experiment pa around this game. Tingnan natin ano mangyayari. And then kung sino yung mga 0 over 4 dito, i-pair natin dito sa ano natin, BOMO natin. Alright? So yun lang guys. So thank you for watching and see you on my next video bye